こんにちは粟田洋介です今日はこの画用紙に2021年の絵と牛の絵を描いていこうと思います画用紙をこのボードにマスキングテープで留めていきます 小学校の時から使っている中火セットですねこれで墨をすっていこうと思います筆がね1本しかないんでこれでとりあえず書いていこうと思うんですがここに水を入れてここの中にたまるのが真っ黒になるまでものすごい時間がかかるんで今思いついたんですけどここについた墨で 濃い墨で描いて今度薄い墨と両方使いながら描いたらいいのかもしれないと思ったのでそうやってみますもしかするとそれが正しいやり方なのかもしれないな分かんない Baby. 絵が完成しましたこの絵のタイトルなんですけど「牧羊犬と牛」というタイトルにしました今撮影してるのが2020年の12月31日なんですけどなんかねお正月の 書き初めビデオにしようと思ったんですよ31日に始めて乾かしてまた翌日に1月1日に続きを書いてみたいななんですけど2020年最後の絵ということになりましたでね今日牛の絵なんでバッグに牛の描いてあるねこういう絵をね飾ってみたんですけどこれは2006年に描いた「カウボーイル」っていうアクリル画なんですけど 縦60インチの横幅が74インチ何センチかちょっと分かりませんけどの結構大きい絵ですこっち側は同じく2006年に描いたカーテンですねこれ結構でっかいですこれらが2006年頃の牛の絵ですね2006年頃私は牛をこんな感じで描いていたんですけど2020年 ほぼ2021年15年後ですねはねはこんな風になっています年が明けて2021年になりました明けましておめでとうございます今日は早く起きて初日の出を見ようと思ったんですけど起きられませんでしたなんですけど今日はとてもいい天気です2020年最後に描いた絵を学装しようと思います 実はこれフレームに入れようと思ってたのでぴったし合いますこれ剥がしていきますねそしたらこれをねマスキングテープで留めていきます こんな感じでマットに入りましたで額はこんな感じの色の額だったんですけど外でちょっと早速ペイントしましたでちょっと乾くのを待つんですけど2021年の初ペイントはこれの額ですね 額が乾きました今日は淡い色の額にしたかったので黒を控えめにしてこんな感じになりましたクリームをこのフレームについてた金具ですねあと紐紐がちょうど横にこうやってね貼って市販されてたので このまま戻せばいいので楽です楽に入りましたというわけで今年も楽しく絵を描いていこうと思います 2021年皆様にとっても素晴らしい年になるように願っています最後までご覧いただきありがとうございますまた次回お目にかかりましょう今年もどうぞよろしくお願いいたしますハッピーニューイヤーさようなら